大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频要与大家讨论的话题是人类的起源。人类的起源一直是历史上最大的谜团，于是神创论、进化论、神导进化论以及外来论等等喧嚣尘上，各大阵营彼此各执己见，争论不休。其中，神创论与进化论之间的争吵是最为激烈的，几乎到了你死我活的地步。 那么，究竟哪一种理论更具说服力呢？神创论，世界各地一直流传着各种各样神之造人的说法，有的来自于古籍或宗教经典记载，有的来自于神话传说。其中以泥土造人的说法最为普遍。除此之外，还有木头造人、石头造人、金属造人以及意念造人等等。在中国，有关女娲造人的传说就有许多不同的版本，其中比较流行的有黄土造人。 诸神协作造人，以及兄妹乱伦造人。让我们先来看看女娲以黄土造人，这是一种流传甚广的说法。据典籍《太平御览》记载，女娲人首蛇身，是一位美丽的女神。天地初开之时，女娲在造人之前，于正月初一至初六，依序造出了鸡、狗、猪、羊、牛、马，所以农历正月初一至初六被称为六畜之日。初七这一天，女娲用黄土和水。 仿照自己的样子捏出了一个个小泥人，然后吹了一口气，小泥人就活了起来，在大地上蹦蹦跳跳。女娲看了觉得很有趣，就对他们说：“从此你们的名字就叫做人。”因此，农历正月初七被称为人日。他造了一批又一批，觉得用这种方法造人太慢，于是取了一根藤条，沾满泥浆挥舞起来，泥浆如雨点般洒落在地上，都变成了人。据说。 女娲亲手捏造出来的人全都是达官贵人，而用泥浆甩出来的人则全是贫贱庶民。为了让人类永远的流传下去，女娲制定了嫁娶之礼，并向人们传授造人的方法，让人类凭自身的本能传宗接代。为了繁荣人类社会，女娲又为人类造就了生灵万物。再来看看女娲与诸神协作造人的说法。根据《淮南子·说林训》记载，当女娲造人之际，诸神群起相助。 皇帝造出男女性别，上田造出耳朵眼睛，桑林造出胳膊手掌。女娲之所以能多般转变创造化育，有赖于上古诸神协力相助。后续时代又有了女娲与伏羲兄妹乱伦繁衍人类的说法。据《独异志》记载，宇宙初开之时，天地之间只有女娲与伏羲兄妹二人，在昆仑山下，兄妹意欲结为夫妻，又自觉羞耻，两人登上昆仑山，对天祷告。 天若同意我兄妹二人为夫妻，请将天上的云合成一团；否则，请将云散去。顷刻之间，天上的云聚拢起来，并降下甘露。于是，兄妹共赴云雨，繁衍了整个华夏民族。由于近亲繁殖引发基因畸变，导致后代长出双腿而非蛇尾，且丧失神力。另有一种说法是，伏羲名字中的“伏”字为半人半犬，意指伏羲并非人首蛇身，而是犬首人身。 所以后代继承了女娲的头部特征以及伏羲的身体特征。在中国，除了女娲造人，还有盘古造人的说法。三国时期的《三五历纪》记载，盘古之君，龙首蛇身，许为风雨，吹为雷电，开目为昼，闭目为夜。死后骨节为山林，体为江海，血为淮毒，毛发为草木。《山海经》中说，盘古死后，他身上的虫子全都变成了人。 在西方世界，上帝造人的说法也有不同的版本。先来简单重温一下大家耳熟能详的版本。据圣经记载，创世之初，耶和华用五天时间创造了天地万物。第六天，耶和华依照自己的模样，用地上的尘土造出了一个男人亚当，并为他建造了伊甸园。后来，耶和华又从亚当的体内取出一条肋骨，塑造了一个女人夏娃。 圣经中耗费大量笔墨，极力渲染上帝的神迹，唯独对造人这一旷世壮举的描写却惜墨如金，一笔带过，难免令人兴味索然。人们不禁质疑，圣经中是否刻意隐瞒了一些不为人知的东西呢？让我们来看看情节颇为曲折且逻辑相对严谨的另一个版本吧。根据西方文献《圣经外典》记载，耶和华当初造人的时候。 其实是用尘土同时造了一男一女两个人，男的是亚当，女的名叫莉莉丝。亚当的第一任配偶，由于同为尘土所造，身份不分高低，二人原房行夫妻之礼的时候，谁也不肯委身于对方之下，因而发生激烈争执。莉莉丝大发慈悲，把亚当狠狠地修理了一顿，搞得亚当遍体鳞伤。为此，亚当在耶和华面前告了莉莉丝一状，令莉莉丝遭受耶和华的斥责。 莉莉丝愤愤不平，一气之下离开了伊甸园。莉莉丝走后，亚当寂寞难耐，恳求耶和华再赐一个女人作伴。为了令新女伴能够顺从亚当，耶和华不再使用尘土，而是取用亚当的肋骨创造了夏娃。莉莉丝离开伊甸园之后，四处漂泊，在红海之滨邂逅堕落天使萨麦尔，两人一见倾心，情投意合，共同生下一群美艳的女儿，个个妩媚妖娆，魔鬼身材。 耶和华得知此事，曾派天使前往劝说莉莉丝返回伊甸园，却被莉莉丝一口拒绝。耶和华盛怒之下阉割了撒麦尔。此后，莉莉丝只好每晚带领一众女儿在夜幕之中游荡，四处物色熟睡的年轻男子，伺机潜入他们的春梦，与之缠绵至其梦矣，并以人类的婴儿为食。因此，莉莉丝及其女儿们常常被宗教典籍描绘成淫乱不羁、嗜血如命的魔女妖妇。 但他那股抵抗压迫、追求平等的不挠意志，却备受世人仰慕，被奉为平权斗士，成为女权运动的开山鼻祖。除了中国的女娲与西方的耶和华之外，用泥土造人的神祗，还有希腊的普罗米修斯、澳洲的庞德伊杰尔、印第安迪埃格诺人的特塞帕克马特、苏丹系卢克人的乔奥克、阿拉伯的阿兹列等等。除了泥土，各路神灵用来造人的原材料更是五花八门。 例如，印加神话中的创世神帕查卡马克用的是石头；北欧的日耳曼人的主神奥丁用的是木头；南美魁师玛雅人的造物主特派和古库马茨用的是骨；婆罗洲达雅克人的大神萨拉潘代不仅用泥土和石块，还使用了金属造人；奥林匹斯山上的诸神用黄金、白银、青铜和铁创造了不同等级的人。不知道是不是因为这些大神滥用资源，导致造人原料短缺。 为了降低造人成本，其他神灵纷纷干起了偷工减料的勾当。例如，比兰人神话中的创世神梅鲁用自己身上搓下来的污垢造人；在古埃及神话中，太阳神拉用自己的分泌物和血液造人，天神阿图姆用自己的呕吐物造人，而全能神努则只需凭空呼唤一声，大地上便挤满了人。特别值得一提的是，古印度神话传说中的意念造人。 在古印度神话中，创造之神梵天某日漫步于天地之间，发现天地间除了自己便只有水了。梵天想：这世界太冷清了，难道我就天天与水为伴吗？不，我要创造出和我一样的生灵，让这片土地上到处都有我的存在。闪念之间，便从他的各个器官里冒出一群子女。进化论，相信大多数人对进化论并不陌生，在此只做一个简单的概述。十九世纪。 英国博物学家达尔文通过环球考察与探索，提出进化论，并发表了《物种起源》一书，认为地球上所有的生物是同源的，是按照物竞天择、适者生存的法则，循着从无到有、从简到繁、由低级到高级的规律，经过漫长的岁月逐渐演化而来的。他通过教科书告诉我们，大约在两千五百万年以前，古猿开始出现；五百万年前，古猿逐渐演化成非洲猿人。 随后，猿人经过直立人、智人等阶段，跨越旧石器时代和新石器时代，最终进入了文明时代。达尔文的进化论推出之后，被学术界普遍接受，渐渐成为主流学说。深层矛盾，进化论的出现撼动了神创论的崇高地位，双方的矛盾日益加深。千百年以来，神创论几乎成为人类起源的唯一依据，也是某些宗教信仰中不容置疑的真理。直到某一天。 一个名叫达尔文的人跳出来，煞有介事地说：“人类是猿猴的后代。人们一觉醒来，发现自己竟然不再是神的子孙，而是一群长着稀疏体毛的猩猩。这无疑是神创论在遭受日心说重创之后的又一次强烈冲击。于是乎，社会各界一片哗然，部分人的信念开始动摇。神创论者再也坐不住了。神创论与进化论之间的矛盾是多层次的矛盾。从发展的层面上来看， 神创论趋向于恒定或退化，人类的智慧发展受到严格限制。一旦吃了禁果而拥有智慧，便被逐出伊甸园。人类的平均寿命也从最初的近千岁递减至如今的几十岁。而进化论中则强调，人类的智慧可以不断积累，逐步提高。人类的平均寿命也由原来的十几岁递增至现在的近百岁。在意识形态的层面上。 神创论的核心事件基于宗教经典中的传说，属于唯心学说；而进化论则来源于科学推论和假想，属于唯物学说。在辩证的层面上，神创论的论点是神圣不容置疑的，且没有任何商量的余地；而进化论则不惧质疑，且欢迎证伪。在战略层面上，无非是因为进化论触碰了神创论的奶酪，刺激到神创论的中枢神经。在西方神权体系下。 进化论这种严重威胁到主体思想的异端邪说，必须全盘否定，彻底剿灭。而进化论一方，则本着大胆猜测、小心求证的态度挣扎求存。至于战术层面上的具体操作，双方阵营无非都是在极力争夺粉丝而已。因此，世界观与方法论完全不同的两套体系之间，一场旷日持久的争吵在所难免。正面交锋。 进化论与神创论争论的焦点主要是物种及人类的起源，广义的进化论更涉及到宇宙起源问题。神创论所面对的质疑有很多，以下列举三个较具代表性的质问：一、既然人是上帝所造，那么上帝是谁创造的呢？如果上帝是上帝的上帝所造，那么上帝的上帝又出自谁手呢？如果上帝这样复杂的结构能够自然产生或始终存在？ 那么，比它更简单的世间万物，为何不能自然产生或始终存在呢？二，既然上帝是万能的，那么他能否造出一块连他自己也无法搬动的石头呢？三，十七世纪的爱尔兰大主教詹姆斯·厄舍尔汇总了众多版本的圣经，编著了《厄舍尔年表》，又称《出世起源旧约编年史》，推算出上帝创造天地万物的精确时间是公元前四千零四年十月二十二日的日落时分。 也就是距今约六千多年前的某日下午六点左右，同年造出亚当和夏娃，数月后二人便被逐出伊甸园。而地质学家对地壳的勘测结果显示，地球的存在至少已有四十五亿年了。二者的时间差距为何如此之大呢？而进化论难以回避的问题也不少，在此也列举三个常见的问题：一、物种进化的过渡期的化石证据何在呢？二、某些物种，例如。 七鳃鳗、枪极鱼、鹦鹉螺、恐龙虾等历经亿万年的繁衍，为何依然习性未改、形体依旧，没有丝毫进化的迹象呢？三，既然物种由低级向高级进化是为了更好的生存，为何某些低等物种拥有肢体器官再生能力，甚至被拦腰切断后仍可形成两个独立的生命个体继续生存，而自诩为万物之灵的人类却难以生存呢？决一胜负。 神创论与进化论纠缠了一百多年，究竟谁胜谁负呢？完全推翻神创论似乎不太理智，因为当今人类已经开始扮演起上帝的角色，利用无性繁殖技术克隆出各种动植物。假以时日，随着科技不断进步，科学家定能完成复制人类自身的创举，最终跻身造物主的行列。但绝非随手捏个泥偶，对着鼻孔吹口气那么简单。 而彻底否定进化论似乎也并非易事。自进化论推出至今的一百多年间，经过无数专家的不懈探索、认真求证、补充修改、不断完善之后的现代进化论，已经成为学术界举足轻重的科学法典。二零一四年，教宗方几个在罗马教廷科学院宣称，演化论和宇宙创世大爆炸理论是真实的，上帝不是手持魔杖的巫师。教宗解释说。 现有的科学理论与造物主的存在并无抵触。当我们读到《创世纪》中的造物，我们贸然的将上帝想象成一位巫师，拥有威力无比的魔杖。但情况并非如此，他创造人类，让人类根据内在的规律发展，让每个人都有可能实现美满。世界需要造物主。教宗的这番话能否看作是神创论向进化论妥协投降呢？显然不能。而二零零一年的一项盖洛普调查结果显示。 百分之四十五的美国人相信，约在过去一万年内的某个时候，上帝便创造了人类现在的模样。百分之三十七则倾向接受综合式的想法，人类是在上帝引导之下，由比较低等的生命形式经过百万年演化而来的。只有百分之十二的人相信，人类是由比较低等的生命形式经过百万年的演化而来，而且上帝不扮演任何角色。如果在创造论与演化论之中二选一的话。 百分之五十七的人选择创造论，只有百分之三十三的人选择演化论，百分之十的人不确定。这项调查结果能否判定神创论彻底压倒进化论呢？显然也不能，因为只有百分之三十四的人认为自己非常了解演化论，而百分之六十六的人对演化论一知半解或完全不了解。双方陷入焦灼，胜负难解难分。于是，一套新的理论应运而生。 用来调和两者之间的矛盾。本世纪初，美国著名生物学家、虔诚的福音派基督徒柯林斯出版了《上帝的语言》，提出神导进化论，或称为神导演化论、进化创造论、科学神创论或有神进化论。所谓神导进化论，就是既接受进化论，承认进化论是正确的科学理论，又相信上帝创造了宇宙万物和人类，认为两者并不矛盾，可以彼此调和的一种理论。 持这种观点的人认为，上帝完全可以把进化作为创造的一种手段。进化是上帝安排好的进程，上帝创造了一切，并用进化的方法来使物种繁多。该理论意在消除进化论对人们接受基督教信仰的障碍，缓和进化论与基督教信仰之间的冲突，并用现代生命科学的发现来为上帝的创造提供新的证据。但也有不少保守福音派神学家和基督徒科学工作者。 对神岛进化论持保留、质疑甚至激烈反对的态度。他们对神岛进化论的批评主要有两点：一是神岛进化论对进化论过于盲目的接受，对达尔文主义进化论的种种科学上的缺陷没有足够的批判；二是神岛进化论在神学上偏向自由派神学，有损圣经无误的基要立场。总之，所谓神创进化论在神学或哲学上也许可以成立，但在科学上却无法成立。 科学研究不允许在进化论和神创论之间充当中立者，因此神创论与进化论握手言和是不可能的。到目前为止，神创论与进化论之间依然是一场无休无止的鹬蚌之争。外来论，既然神创论与进化论相互质疑，无法统一，那么有没有一套更好的理论来解释人类的起源呢？近年，一种倾向于神创论的观点——外来论开始流行起来。 这种观点认为人类是来自外星的生物，并信誓旦旦地向进化论发起新一轮的挑战，掀起一股彻底推翻进化论的热潮。于是乎，二十世纪最大的谎言——进化论，进化论才是真正的都市传说，达尔文的弥天大谎之类的大字标题铺天盖地，充斥着整个网络。该理论列举出人类无法适应地球生存环境的种种现象，来证明人类绝非地球原生物种，例如。 一、地心引力，腰酸背痛是人类常见的症状，这是因为人类真正母星的重力水平较低，而地球的重力水平远远高于人类腰背所能承受的压力。二、不是阳光，太阳是地球生物赖以生存的生命之源，绝大多数陆生物种天生具有适应阳光的能力，唯独人类暴露在阳光之下，皮肤会被晒黑或灼伤，甚至引发皮肤癌。三、忧郁焦虑。 对自然界的生物来说，最为宝贵的莫过于生命，终其一生为了活着而活着；而人类却常常感到忧郁和焦虑，甚至为逃避生活或精神压力而放弃生命。自杀绝对是人类独有的行为。潜意识里，人类似乎渴望逃离地球，回归遥远的故乡。四、慢性疾病，自然界的动物免疫力与自愈力极强，而人类却经常患病，且难以治愈的慢性疾病极多。五。 发情紊乱，与其他物种相比，人类的发情周期极不稳定，甚至随时随地即兴而发。六、分娩困难。地球上任何有生命的生物都具备自然繁殖后代的能力，这是一种与生俱来的本能。但是，人类在分娩时常常会因为婴儿的头颅较大或胎位不正而无法自然分娩，需借助现代医疗技术进行引产或剖腹生产，才能保住产妇和婴儿的性命。 在医疗技术落后的古时，因难产所造成的母婴死亡案例多不胜数，而自然界其他物种中的难产现象却极为罕见。由此可见，地球的环境似乎并不适合人类的繁衍。七、生物钟失调。睡眠专家研究发现，人类的生物钟与每天二十五小时更为协调。八、发育迟缓。与自然界其他物种相比，人类婴儿成长发育过于缓慢，自立较迟。九。 多余基因，人类拥有的大量非编码基因，俗称垃圾 DNA，可能来自外星祖先。十、饮食挑剔，人类虽然高居食物链顶端，但摄食天然食物却非常考究，不习惯茹毛饮血，生吞火焰。十一、生存力差，自然界中的动物可利用自身外在的结构与内在的机能，去适应季节的变化，逃避猛兽的猎杀，躲避自然灾害的毁灭，而人类若赤身裸体，赤手空拳。 单凭自身的能力，根本无法在地球上生存。另外，不明飞行物以及众多史前文明遗迹也被外来论用来充当证据，例如埃及金字塔、安地基希拉机器、伏尼契手稿等。外来论说法主要有以下几种：一、地球人类是来自外星的移民，这种说法与神创论的说法有着异曲同工之妙，因为亚当与夏娃来自伊甸园，完全可以把伊甸园看作外星。二 地球是外星人囚禁罪犯的牢笼，这种说法也与神创论的说法同出一辙。亚当与夏娃就是因为偷吃禁果犯了天条，才被上帝贬下凡间。三、彗星撞击地球带来生命基本元素，最终演化出生物。这种说法似乎与进化论看齐。四、人类是外星人基因改造的产物，这种说法依然与神创论的说法吻合。外星人就是所谓的上帝，他来自尼比鲁。 上世纪七十年代，考古学家撒加利亚·西秦发掘了六千年前的苏美尔文明遗迹，并发现了一块刻着星图的石板，上面标有十二个天体。除古人已经观测到的日月水金地火木土，以及古人不可能发现的天王星和海王星之外，还有一颗连当今人类都未曾发现的行星——尼比鲁。根据苏美尔泥板记载，尼比鲁的半径约为地球半径的三至四倍。 以椭圆形轨道逆向绕太阳运转，其近日点在火星与木星之间，远日点是冥王星至太阳距离的三至四倍，公转周期为三千六百年，拥有五颗天然卫星。尼比鲁上居住着一群高智慧生物阿努内奇。大约四十五万年前，阿努内奇人来到地球，用混种的方式对地球古猿进行基因改造，创造出第一批智人奴隶，为他们开采黄金之后，不断进行人种优化。 形成了现代人的祖先。五、人类是来自太阳系中灾难星球的难民。这种说法其实由来已久，它不仅解释了人类的来源，还解释了冥王星以及小行星带的成因。根据著名的提丢斯波德定则推算，在火星与木星轨道之间本应存在一颗大行星，但多年以来寻迹不获，却在该区域找到了数以十万计的小行星。天文学家对此大惑不解，于是有人大胆推测。 远古时期，在火星与木星轨道之间存在着一颗类地行星，上面居住着一群高智能生物。因世界大同实现一统，计划将核武器集中销毁，却因操作失误引发核反应，经奋力抢修无效，最终失控发生剧烈核爆。爆炸源所在的半边星球被炸得粉碎，碎片在原来的轨道上继续围绕太阳旋转，形成今日的小行星带；而远离爆炸源的另一半。 被强烈的冲击波推动着飞向太阳系边缘，在太阳引力的拉扯下逐渐减速，最终以椭圆形轨道绕太阳运转，成为今日的冥王星。灾难发生前，有小部分幸存者乘坐航天器及时逃离，来到地球，成为人类的始祖。六、佛教对人类起源的阐述则别具一格。根据《长阿含经》记载，在上一大劫之末，天地崩坏。 所有的生命都往生到第二禅之第三天，即光阴天，成为光阴天人。此天的众生皆非父母所生，而是自然化生的。他们不吃五谷杂粮，而是以念为食，身体发出清净殊胜的光明，代替语言进行交流。他们都有神足通，能够在空中自由飞行。光阴天人命中之后，降生到地球，初时仍能以念为食，神足飞行，身放光明，寿命长久。 由于贪食大地上的甘泉和地肥，渐渐身宽体胖，体光消血，丧失了飞行能力，困于婆娑凡世，成为最初的人类。佛经的论点似乎是混合了轮回与外来的综合理论。外来论虽然是一种非常新颖且极具科幻色彩的观点，但同样需要面对与神创论相同的问题：这些外星人是由他们的上帝创造的，还是自然演化而来的呢？总结。 人类起源这个议题，相信在未来若干个世纪之内也很难争论出任何结果，只能留给上帝去解答了。这个上帝就是未来的人类。好了，本期视频就到此为止。倘若阁下对本期视频有任何独到的观点或见解，敬请留言。如果阁下喜欢本频道，欢迎订阅。感谢您的收看，咱们下次再见。